Всем привет! С вами канал Богдановка ТВ. И вот захотелось мне поговорить о поднятии цен на электричество. Все уже знают, что с 1 января 2021 года цены на электричество составляют 1 гривну 68 копеек. А вот как это примерно выглядит, давайте посмотрим. Кабмин заставляет энергоатом до 31 марта продавать 40% электроэнергии гарантированному покупателю по цене 15 копеек за киловатт. Эта же электроэнергия перепродается по этой же цене поставщикам электроэнергии для населения. Выходя из этого, электричество было продано госэнергоатомом по цене 15 копеек приватным энергокомпаниям. И самое интересное, они продали ее нам по цене 1 гривна 68 копеек. Энергоатом Украины имеет вот с этой схемы вот это. Посмотрите, какие прекрасные маникюры. А вот приватные фирмы имеют все остальное. Но это еще ничего. Эта схема будет действовать до 31 марта. А дальше, я уверен, они подумают про сельское население. С Богдановки атомную станцию видно как на ладони. И это даже не 30 километров. И даже не 10. А у людей диагноз как не рак, так сердечная недостаточность. Шановний пане, переїздіть до нас в село, поживіть трохи з нами. В нас тут просто круто. Роботи повно, діти ходять на різні гуртки, медицина просто шик, а сільська рада гарантує вам виділити найкращу хатину біля Південного Бугу. Шикарне місце. Навіть яхта є. Всі умови для виживання. А на цьому все. Всім пока. До скорих зустрічей!